inverno. Ah, essa parte, velho. Mais dois baiacu, vamos. Nossa, parte parte é tá incrível, cara. Quando a gente descobre que vai jogar com ela, eu, nossa, eu pirei a primeira vez, cara. fiquei, caraca, a gente vai jogar com ela. Na moral, mano. Uh, depois eu dou uma olhadinha aqui, tá? Não, vou dar agora. Sem trocadilhos. Não dá pra... Não tá dando pra traduzir. Uh, nossa, you gotta be kidding me. Ah, não tem como traduzir isso, cara. É porque kidding é tipo... You gotta be kidding me é tipo, você tá zoando comigo. Mas kidding pode ser traduzido pra, tipo, gatinho também. Uh, no pun intended, num trocadilhos, né? This other be good. Esse outro vai ser, esse outro é bom, alguma coisa assim, mas other também é o nome de... É, é castor, eu acho. Acho que é Castor Other, eu acho. E tem o desenho do Castor. Tá. Aqui mais outro dos 100 mais trocadilhos. Oh no, not another... Uh, not an other one. An other. Dá pra se ler another. Ou não. Não outro, não mais um. Another. Só que an other, não sei o que significa other em inglês. Então essa eu não peguei. These spoons quack me up. Esses trocadilhos quack me up. Tipo, esse eu não sei como traduzir, mas eu, eu entendi o trocadilho, mas eu não sei como traduzir, são horríveis. To Get to the Other Side, para chegar no outro lado, by Catherine McCormack. Will Livingston. Tá. Riley Abel, 129. Robozinho do Sam. Ó, oh, um Ultimate. Da Sony. Ellie, vou partilhar um segredo contigo. Não sou grande fã de crianças e odeio bebês. Bebés. <laughs> Mesmo assim, olho para ti e fico boca aberta. Nasceste há menos de um dia e ter-te nos braços é a coisa mais incrível que já fiz na vida uma vida que está prestes a ser encurtada. A Marlene cuida de ti. Oh, não lembrava dessa carta. É a carta da mãe dela. Não há ninguém neste mundo em que confie mais. No momento certo, ela conta-te tudo sobre mim. Não sejas muito dura com ela. Tenta não ser teimosa como eu. Não te vou mentir, este mundo é caótico. Não será fácil, só tens de te lembrar sempre que eu te amo. Não, I'm trying to é. make you proud. A vida vale a pena ser vivida. Encontra o teu destino e luta por ele. Eu sei a força que tens dentro de ti. Eu sei que vais crescer para ser a mulher que estás destinada a ser. Da tua mãe que te amará sempre. Ana. Nossa, por que eu arrepiei ao ler Ana, velho? Ellie. Ana. Deixa-me orgulhosa, Ellie. Tá. Uh, quando eu vi o pingente da Riley, ela falou... Sinto saudades de você. Porque não tem a legenda, né? Então... Quando eu vi o Alckmin, ela disse eu deveria tentar ajustar isso. E quando eu, eu li, eu virei a carta, ela disse que estou vou tentar deixar vocês orgulhosos, estou tentando deixar vocês orgulhosos. Aqui temos a faquinha da Ellie. Aqui está a foto. Eu deveria ter dado isso para você quando eu tiver chance. Ou devo dar isso para você quando eu tiver chance, alguma coisa assim. E aqui temos todos os, os gibis que a gente já encontrou. Então é isso aí. Vamos continuar. No momento temos só o arco e é isso. Tá lá. Pegadas. Tá, traços. Cadê o servo? pra me servir. Ah! Não vai chegar até lá, né? Acertei? Acho que eu errei. Ah, não, acertei. Tá aqui. Ok. tá lá. Não chega, né? Não, o alcance não é tanto assim. Eu melhorei, mas não é tanto assim também. Não exageremos, tá? Eu vou tentar ir naquela pedra ali, porque daí eu tenho high ground. Tô no alto. Eu preciso no galho. Né? E ele percebeu. 主たる後編のいいんだから Onde que ele tá, velho? Nossa, o bicho correu, hein? Caraca. Chegou longe, menino. Pera aí. Tá, por um momento eu achei que não tava gravando de novo. Que? Ah, tá. Nossa, mano, o bicho foi longe. achei que eu já ia achar ele. Eu não achei ele morto, né? Não. Pela fala da ele não. Que agora eu encontro o David. Ele quer barganhar com o servo e tudo mais. Com o servo não, né? Ele quer barganhar o servo com ele. Não com o servo. Caraca, velho. Onde é que esse bicho foi? corre muito. Ele já morreu, velho. Pior é que eu acho que ele já tá morto, não. <laughs> Não, nem um pouco. Ou oh, a Naughty Dog conseguiria fazer um jogo de terror estilo The Last of Us, cara. Mas 100%, velho. Tem uns momentos de The Last of Us que é muito louco. Ah, ele já tá morto mesmo, ó. Calma aí. Eu não acho que foi a minha flecha que matou ele. just want to talk. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for buddy boy over there. What do you want? Name's David. This here's my friend James. We're from a larger group. Women, children. We're all very, very hungry. So am I. Women and children. All very hungry too. Well, uh, maybe we could uh, trade you for some of that meat there. What do you need? Weapons? Ammo? Clothes? Medicine! You have any antibiotics? We do. Back at the camp. welcome to follow us I'm not following you anywhere. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up... You put one right between my eyes. That's right. bottles of the penicillin in a syringe. Make it fast. Go on. I'll take that rifle. Of course. Back up. Probably gonna be a while. You, uh, mind if we take some shelter from the cold? Bring him with us. É isso aí. really shouldn't be out here all on your own. I don't like company. I see. What's your name? Why? Look, I understand it's not easy to trust a couple of <laughs> strangers. Whoever's heard, you clearly care about them. I'm sure it's gonna be just fine. We'll see. like my rifle back now. No, you have your pistol. Oh, you know how to use that thing. I've had some practice. <laughs> A cara do David. A cara do David foi muito boa, cara. Let's hope they don't find him. Cover the way. Okay. Vai ter bala, né? Ah não. Cover the windows, com o quê? Empurra isso aí, Ellie. É, eu acho que ela não é forte o suficiente pra isso. Vamos tá, pro pior que isso. Meu Deus, hein, David? É ruim, hein? Finalmente decidiram fazer isso, hein? Já pra ter feito antes. Vai pegar ela. Nossa, ela viu o susto, velho. E ela não tá surda. Meu Deus! Ai, sai, sai! Tem um atrás, tem um atrás! Morrer! Acho que é a primeira morte da série. Tá, lá a Ellie não é tão forte assim com a faca quanto eu lembrava. Aqui. Opa! Corre! Pega, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Valeu. Headshot. Ah, eu errei. Vai, carrega. Puta merda, David. Sai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Sai daqui. Por que não acerta? errei umas balas. Nossa, mas essa... Nossa! Tá acontecendo? sem bala. Ah, não entendi o que isso. E as balas? Cadê, gente? Jogo? Tá. Duas flechas eu peguei de volta. Pô, não avisou que tinha me dado as balas. Ai. Ué, me deu dano. Médico. Aí. Finalmente uma arma pra você usar. Do you know where you're going? Never set foot in this place. que guardar pro, pro Molotov porque eu, tenho, porque eu sei que vai vir em barco aqui. It's Claire. It's Claire. Rabanho. A dela é legal. Tá. How you holding up? You don't need to worry about me. Alright. Stay close cara. Hey kid, you all right? Mais ou menos. Get out of there! consigo... Consigo. como é que ele sabe que custou? Tá bom que ele escutou a facada, mas depois eu me afastei. Nice. Três. Ô, louco. Ô, louco. Que lugar é esse? Caraca, eu entrei no, no secreto, doido. <laughs> eu peguei a munição que tava lá em cima. Não preciso de máscara de gás para os esporos. Vou tomar ela e... Vamos lá. Nice. Valeu, me deu uma munição. so close. We need to get up there. Uh, ali. There. Não, ali. That ladder could work. Dá pezinho, dá pezinho. Alô? Ah, Here, come here, boost me up. Okay, ready? Mm -hmm. You be quick. Keep a lookout for those things. I know. sei se eu... Ai, velho. Tá, deixa eu descer a escada, depois eu, eu vasculho aqui. Alright. Here you go. Oh. Ok. Aqui, Prosper Lampos. Travis Christoph, 283. Tá, pra onde a gente vai? Ué, ele é bem mais rápido que o Joel, cara. O que faz sentido, né, no caso. Ah, tá, agora que eu vi. Vai, sobe. Vai, Ellie, sobe. Ellie? Caraca, velho. Não tava subindo. Nossa! Tá, te... tá vindo a ordem. É. Não, não, não, não, não, pega isso aqui. Eu posso tacar no, no coiso e dar-lhe facada. Tesoura. Estou pronto, pronto. Ok, estão chegando, estão chegando. Uh, não, não vou fazer um desse aqui agora, não. Vou guardar. Ai! Nice. como se eu tivesse jogando na parede. Ah, velho. Tá, tá vendo primeiro aí. Ele vai catar o David. Quando ele catar o David, eu vou, eu vou tá lá. Ó. Caraca, David. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nice. Opa. Ai, cara. Ele não fica atordoado, de jeito nenhum. Vai, vai, vai, vai. vai. Okay. Ai, ai! Agora eu achei a garrafa. We're doing fine, kid. It doesn't feel like it. Just stay focused. We'll make it. Ok. Agora que começam as coisas loucas. Não tem mais munição aqui, não tem mais garrafa. Here come more. Ai, você vem da também. Aqui embaixo não é um lugar muito bom pra ficar. Ah, David, tu sempre na frente, cara. Vai, David, vai, David. Ai, Deus, eu no lado errado. Beleza. Beleza. Ai, a pô. Ah, mas nem ferrando. Ah, não. Ai, sai, sai, sai, Morre, velho. Vai vir outro. São dois. Não são dois, caraca, eu achei que eram dois disbelief. I'll check the bridge. Nossa, velho. Essa luta foi louca. Uf. De primeira, de primeira. buck of ours. Well, you handled yourself pretty nice back there. <laughs> I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Ai, agora. Now, see, I believe that everything happens Sure. I do. And I can prove it to you. Now, this winter, that's been especially cruel. A few weeks back, I uh, sent a group of men out nearby town to look for food. Only a few came back. They said that the others had been uh, slaughtered. Crazy Man. Crazy Man. Olha you fala. This, crazy Man traveling a little girl. You see, everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. I'm just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not gonna let her Lower go. Lower the gun. Now give her the medicine. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. protect you. No, oh, thanks. É óbvio que eles vão seguir ele. Nossa. Let's get out of here. Ainda é cedo. Pô, é melhor gravar vídeo de manhã, cara. Se eu gravar vídeo de manhã, parece que o vídeo... Parece que eu aproveito mais o dia, sei lá. Tipo, de já gravei, eu acho que mais de uma hora e meia e ainda é meio-dia, tá ligado? Da hora. Joel? Fala. Nossa, o Joel tá branco, doido. Um bocadinho. Mas... Eu consegui isso. Move your arm. Nossa, velho. A série é muito louca. Nossa, velho, ela é muito boa, cara. Que personagem, puta merda. Sorry. Hold on. gonna make it. Nossa, coitado do jogo, mano. Acho que essa aí vai ser a cena da thumb, hein? Eu acho. I'm gonna draw them away from here. I'll come back for you. Caraca, ela ficou azul. Por que a tela ficou azul? Geralmente no slow ficar preto, agora ficou um preto azulado. Hoje mais fuma, uma, uma fumaça azul. She's here. hey, I got her! Get your ass over here! Over. Oh. But David said. No! Nossa, mano. Esse cara não pode falar nada da minha mira, velho. Olha a mira desse cara. Sai de mim. Ai, merda. Não tô conseguindo guiar o cavalo. Ai! Vai me acertar, vai me acertar. Não subi pra cá. Aí o cara vai pular em mim. Vai! Isso. Ai, agora que o Kellos morre, cara. Tadinho do Kelos. Só um conseguiu pular no meu cavalo até agora. não, velho. Ai. Ah, saudades, Kellos. Nossa, o headshot, velho. fell down the hill somewhere. I don't see her though. Vai. Ai, não mata com uma só. Esse arco não mata com uma só. O arco não tá upado. Achei que ia matar com uma só, daí é só dar dois tirão neles vida vermelha, vida verde. Aê, mas de pistola, é isso que eu quero, uma arma que eu sei usar. Álcool. Gaveta 1, gaveta 2, álcool, trapo e gente querendo atrás, gente vindo atrás de mim. Flecha, isso é bem. Nossa, velho, a audição da L é uma merda, mano. Screw David, then. I ain't chance pra lá, ó. I'll search out here. You guys, check that cabin. Ah, tá lá o cara. Achei. Errei. Tem que lembrar que esse aqui não mata com, com um tiro só. podia ter usado a faca, né? Eu nem lembrei disso. Nossa, esqueci completamente da faca, doido. Não tô vendo mais ninguém, será que só tem ele? Ok. Nice! Agora sim eu tenho uma arma que presta. Não, tô usando o arco, o arco é muito bom. Só que esse arco aqui não dá hit kill, aí eu acho triste. Tá, uh, aqui temos uma lâmina, então eu posso... Posso nada, porque eu tô full lâmina. Estou laminado. Bom dia, senhor. Tá. Can you check? Nice, recuperei flecha. Quantos que eu tô? Quatro. Não era pra ter caçado o estúdio de flecha, cara. Eu esqueci que eu tinha faca. Nossa, esse lugar é grande, doido. Tá aqui a flecha. Uh, temos quem? Pody Brown. 153. Opa, outra flecha aqui. Espalhar de flecha no cenário. Isso é bom, porque daí eu tenho munição, né? É o tijolo. Aí ele não sobe aqui com X. álcool, vida, full, explosivo e tesoura não preciso. Tá, tinha visto um cara ali, velho. Tá lá, ó. Será que só tem aquele cara lá? Não, não é possível. Ó, pior que eu não fui ali, velho. Ali deve ter alguma coisa. Ele tá com cara daqueles negócios que tem coisa. Se não tiver, eu vou ficar triste eu voltei só pra ver. Ah, não tem. Tá. Quantos que eu tenho das coisas? Porque eu acho que eu posso fazer um kit médico com as coisas que tem ali na casa, se eu não me engano. Nossa, eu achei que tinha visto o pé do cara mexer. Tá, o que eu tinha deixado era um trapo. Tá, deixa eu fazer um kit médico então. E agora eu pego esse trapo. Foi. Tá. Nada. preciso, preciso. Agora sim eu tô full. Achei que eu tava full antes. Tá, temos lâmina, não preciso de lâmina. Explosivo, não preciso de explosivo. Então tá suave. Tá, tem um cara lá. Tem um ali. Tem outro lá. Então tem dois. Eu consigo ver dois. Agora se tem mais eu não consigo ver tem mais que dois, eu não sei. Mas eu acho que não, porque eu matei um monte lá atrás. Ah, é... Quem é que tá me vendo? Nossa, tinha um cara ali. Tem mais dois ali, então tem quatro. Eu tô vendo um pezinho ali, ó. Então ali tem quatro. Ali não, né? Aqui, no caso. Agora eu tô full... Tá. Deixa eu descer aqui. Tem dois pra cá e tem dois lá no banheiro. Nossa, o tá lá no caramba. Alguém tava me vendo. Que o... Que o safala apareceu que veio daqui, ó. Aqui de dentro. Não seria bom ir pra aquela pedra, cara. Mas acho que agora eu não consigo. É, o cara tá ali, ó. Tá, tem um maluco lá. Eu não consigo acertar ele daqui, né? Oh, conseguiria. O problema é acertar a cabeça, porque certo aqui não dá hit kill. Eu não sei se eu acertei a cabeça. Porque agora eu tô começando a achar que o arco da hit kill sim. Não parecia que eu tinha acertado a cabeça. Ok, dá hit kill sim. Ok. Só naqueles lá que não deu. Falta um. Pelo menos dos que eu vi, né? Beleza. Acho que deu. Mas eu não tenho certeza. Opa, recuperando duas flechas, mais munição de pistola, aí sim. Caraca, velho, consegui passar na surdina essa parte aqui. Os caras lá da frente também não me viram, eles só ficaram alerta, mas não me viram. E esse aqui quebrou, né? Quebrou. Tá, aqui garrafa, não preciso. Opa, esse aqui tá... Nossa, velho. Peguei quase todas as flechas. Álcool e álcool. E é isso aí. Agora bora. eu acho que não tem mais ninguém, velho. Mano, eu vou pegar isso aqui na mão só pra caso tenha alguém ainda. Nature track. ok. That should get me out of here. Bora lá. You got this, Elaine. Nossa, cair nessa água aí é pra eu terminar certa, doido. Oh Nossa, que lugar bonito, velho. Dá uma corridinha aí. Ai. Proibido peixe. Não pode ter peixe nessa água aí. Se tiver, eles são presos, sei lá. Se tiver, eles são pescados. aqui? Tem, no gibi. Fun Savage Starlight. Ah, pois é, eu tinha, tinha duas coisas que eu fiz com a Ellie que eu não, não vi ainda, peraí. Savage Starlight, Sintropia. Livro 8. Sintropia. Com a liderança da Capitã Ryan e o saber tecnológico da Doutora Daniela, os, os raids de última patrulha tornaram-se cada vez mais ousados. Enquanto cientistas Enquanto cientista, será que ela vai conseguir suportar que o seu talento seja utilizado para destruição? Deixa eu olhar nas tags, peraí. Que eu consegui... Ah, Daniela Star, não. Fã de Seven Star, te apanha sete revistas banda desenhada. Você não está de todos os recantos. Ah, não. Deixa eu mostrar leitura, não. Vamos separar, esconderijo, entrada forçada, tomar vitaminas, desempenho melhor palhaço, contato direto, de qualquer maneira. Mate cinco inimigos consecutivamente com uma arma corpo a corpo. Ok. Consecutivamente. Ah. Ah, Eu não lembrava disso. Nossa, como é que ela vai puxar isso, velho? Parece pesado. Só parece mesmo. Nice, nice, very nice. Very, very, very nice. Nice, very nice. Foi. That's the way back. Hang in there. Ah! Achei que era muito alto, velho. Ai. Opa, eu vi alguém se mexendo lá no fundo. Sim, vi alguém se mexendo lá no fundo. Tá lá longe. Melhor que não chega. Tá, tem três. Por enquanto, pelo menos, né? Já deve, deve ter outros já. Tem três chegando agora. Ó, chegou mais um. Acho que são quatro. Eita. Agora que eu vi que, tava, que eu não estava enquadrado. Ele vai entrar aqui? Eu imagino que sim. O problema é que não sei onde é estão os outros. Man down! Man down! É. Tá. São três, mas eu, eu tinha visto mais um. Inclusive era esse cara aqui. Tinha visto quatro no mínimo. Ou eu vi o mesmo cara duas vezes e achei que era... Nossa, tem mais dois aqui. Tem um cara lá. Quem que me viu? Quem que me viu? Quem que me viu? Vai aquele ali. Putz, deu um bugzinho. Predict. Não, predict bem fácil, né? Mas predict de qualquer jeito. Opa! Ai! Cliquei no botão errado. Recuperei flecha. Aquela tá quebrada, esse aqui eu recupero. Tá, tá, tá bem, tá bem, tá bem. Consegui recuperar bastante. Isso aqui quebrou. Deixa eu aqui. Olha essa música. Ué, tem que vir aqui atrás mesmo. Certo isso. Tá, tá certo. Como eu sair daqui? Ali, achei. Tá, agora tem que ir em cima e embaixo. Acho que qualquer um. Acho que não importa, acho que os dois vão dar no mesmo lugar. Não quero ficar trapped Priorizar kit médico, hein? Ninguém. Ah, aqui é da embaixo, né? Isso ok, ok. Tá. Tô com um full munition de, de munisola de pistola. Estourei munição com pistola. Uma munisola. Agora vai pra esses caras, né? Tá estranho. Tá. Lâmina. Lâmina não preciso. Explosivo preciso de açúcar. Trapo. Tá, e álcool. Tá, então eu vou criar um molotov. E outra é céu. Isso. Nada. Ué? O cara só saiu dali. Onde a gente foi? Tá. Nossa, essa pistola dela parece ser mais forte que a, da, que a do Joe, velho. Ai. Tô escondido. Acho que não. Come on. Track her down. I'll check out this area, man. Vai, vai, vai. Tem mais dois aqui? Não acho que vai ser só mais dois. Esse lugar é amplo demais. Ah, mas eu tô com a Ellie ali, né? então talvez eles diminuam os inimigos. Ou não vai ter mais ninguém. Vai ter só o David na cena. Nossa, essa cena, velho. Essa cena é muito boa. quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? <laughs> I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been uh, quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm going to be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Sabe que ela é leal porque tu acha que ela vai mudar de lado, retardado. tell the others now. Ellie. What? What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Huh? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie.